ආයුබෝවන් නිරෝගී සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද මම මේ උත්සාහ කරන්නේ ධනු ලග්න හිමි ඔබට මේ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන් මේ ඉදිරි වසර 3 තුළ ඔබගේ මේ පුද්ගලික කේන්ද්‍ර සටහන් වල පුද්ගලික ග්‍රහ පිහිටීම් කොහොම වුණත් සුබ වුණත් අසුබ වුණත් සියල්ල සුබ කරගනිමින් කොහොමද ඉක්මනින් පොහොසතෙක් වෙන්නේ කියලා එහෙම නැත්නම් කොහොමද සාර්ථක මිනිස්සෙක් වෙන්නේ කියලා ආර්ථික වශයෙන් ඉතින් මේක මේ සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් විහිළු කතාවක් කියලා නෑ මම මේ මේ මිනිත්තු 30 හෝ 35 ඇතුළතදී ප්‍රායෝගිකව ඔබට ඔප්පු කරනවා ඔබට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා මම මුලින්ම යෝජනා කරනවා මේ වැඩසටහන දැන් ඔබට මේ එක වතාවක් අහද්දි ලොකුවට පැහැදිලි වෙන එකක් නැහැ. තිනිසා කීප වතාවක් අහන්න මේ මිනිත්තු 30 35 වැය කළා කියලා ඔබට කිසිම ආකාරකින් පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සුළු හෝ ලාභයක් සිද්ධ වේවි. ඒ නිසා මේක හොඳට අහන්න. මේක අහන්න නැන්දත් අර කියන වගේ පින තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ඊටමත් ප්‍රායෝගිකම ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාව කියන එකේ වැදගත්කම ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ මොකද්ද? ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ අපට අනාගතයේදී වෙන්න තියෙන දේ ගැන දැනගන්න තියෙන විද්‍යාවනේ. ඉතින් මේ දේ දැනගත්ත පමණක් මදි. අපිට මේ දේ තුල තියෙන සුබ දේවල් කොහොමත් සුබයි. හැබැයි අසුබ දේවල් සුබ කරගනිමින් සුබත් සුබ වෙලා අසුබත් සුබ වෙලා සියල්ල සුබ කරගන්න තම මේ වියෝජ සිද්ධාව තියෙන වැදගත්ම කාරණාව. ඒ ඒ දේ ප්‍රයෝජනට ගන්න නැති එක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩ දෙනෙක් මේ වියෝජයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අනාවැකි. අනාවැකි කිව්වා ඉස්සරහට වෙනවා ගෝ හරි ගියාට පස්සේ අන්න සතුටු වෙනවා. නැත්තම් බයිනෝ. ඕක නෙමේ ජෝතිෂය තියෙන වැදගත්කම අනාවැකීම් පමණක් නෙමේ. ජෝතිෂය තියෙන්නේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මම හැමදාම කියනවා මේ වැස්සක් වහී කියලා අපි කලින් දැනගත්තොත් අපිට කුඩයක් අරන් ගිහිල්ලා නොතෙමි යන්න පුළුවන් නේද? අඳුරේ යද්දි ඉදිරියේ අපිට අනතුරක් අපි කියමුකෝ බාධකයක් වලක් තියෙනවා වැටෙන්න. ඉතින් අපි මේ එලියක් අරන් ගියොත් දැනගෙන අපිට පුළුවන් නේද මේ මේ වලේ නොවැටි ගමන සාර්ථකව යන්න අන්න ඕකට තමයි ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ ඉදිරියේ වෙන්න තියෙන දේවල් අනතුරු දැනගෙන අපි ඒකෙන් ගැලවිලා යන්න තියෙන මාර්ගය. එහෙනම් මේ ජ්‍යොතිෂය හරියාකාර ප්‍රයෝජනට ගෙනගෙන කොහොමද ඉදිරි කාලය තුළ ඔබ ගොඩ යන්නේ? ඔබ පෝසතෙක් වෙන්නේ ආර්ථික වශයෙන් ජයග්‍රහණ ලබන්නේ කියන කාරණාව දැන් අපි පටන් ගමු. ධනු ලග්න හිමියන්ට. ඉතින් මේක මේ වීඩියෝක මම මීට මාස දෙකකට තුනට කලින් පළ කරා මිතුරු ලග්න හිමියන්ට නමුත් අනිතුත් ලග්නත් ඉල්ලා සිටියා පළ කරන්න කියලා මගේ කාර්යබහුලත්වය සහ අසනීප තත්ත්වයන් නිසා මේක මගේ ඇරුණා දැන් ඉතින් මං ගියේ පසුගිය සතියේ ඉඳන් තුලා වෘශ්චික ලග්නත් දැන් පළ කරලා දෙනවා මම මේ වෙනතුරු ලග්න තුනක් පළ කරලා දෙනවා මිතුන තුලා වෘෂ්ටික කියන ලග්න තුන ඉතින් හරි ඉක්මනින් මම ඉතුරු ලග්න සියල්ලත් පළ කරනවා අද ධනු ලග්නය කොහොමද ධනු ලග්න හිමියෝ ගොඩ යන්නේ ඉතින් මේ කාරණා එක්ක යද්දී මේක මේ සමහරු මේ ලග්න පලාපල කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ලග්න පලාපල කතනයේට එහා ගිය දෙයක් මෙතන තියෙන. මෙතන ප්‍රාය මෙතන ජ්‍යොතිෂ්‍ය ප්‍රායෝගිකත්වයත් එක්ක අද කාලයට ගැලපෙන විදිහට ආදේශ කරලා ඔබට මේ දෙන එක අතින් කියම එක මෝටිවේෂණ එක ජනාත්ම ධනාත්මක චින්තනය කොටසක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එද හැබැයි මේකට මේ ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාවත් සම්බන්ධ කරගෙන මේ යන ගමනක්. ඉතින් එහෙනම් දැන් පටන් ගමු. මුලින්ම අපි ධනු ලග්න හිමියා කියන්නේ කවුද කියලා දැනගන්න. අපි මේ ගමනක් යන්න කලින් ඔක්කොටම කලින් අපි කරන්න ඕනේ අපි කවුද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි සැලසුමක් අපිට තියෙනවා අපේ රටට. අපේ රටට බහුතරයක් දෙනාට වැරදුනේ අද මේ தත්ත්වයට හේතුුනේ අපි සැලසුමක් අනුව කටයුතු නොකිරීම. ඒක පිළිගන්න වෙනවනේ. මොකද අපි කවදාකවත් බහුතරයක් 97ක් 8ක්ම අපි ඉදිරිය ගැන ලොකුවට සැලසුම් කළේ නෑ. එහෙමනම් අංක 1 අපි මේ ගමන යන්න නම් අපිට අවුරුත්තුනකින් මහා ධනවතෙක් වෙන්න නම් තුනක් ඇතුළේ එච්චර කාලයක් යන්නේ නැහැ මම මේ කියනට කතා කරොත් අපිට වසරකින් විතර මේකේ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. يعني මාස දෙක තුනක් ඇද්දි අපිට හරි ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න පුළුවන් මාර පාර මාර්ගයට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ හොඳට අහන්න. එහෙනම් අංක එක අපිට සැලසුමක් අවශ්‍යමයි. ධනු ලග්න හිමියෝ සැලසුම් කරනවා. හරි ඉක්මනින් කියන්නේ මේ අනාගතේ අවුරුදු ගාණක් ඉස්සරහට සැලසුම් කරන්න හරි දක්ෂයි ධනු ලග්න හිමියෝ. නමුත් ක්‍රියාත්මක නම් වෙන්න වැඩ කල්දාන්ද අංක එකේ රුසියෝ. අය <laughs> කතා කරන්න මොන කාරණා දනුලක් හිමියෝ අතිශයම මේ වැඩ කල්දාන්ඩ මේ ස්තීර වශයෙන් ස්තීරත්වයකින් තොරෝ කටයුතු කරන කෙනෙක් මේ ඉදිරියේ කරන්න තියෙන වැඩ කටයුතු මගරන හරි ටික කම්මැලි භාවයෙන් යුත්ත හැබැයි මෙහෙමයි දනුලග්න හිමියෝ කියන්නේ හරි මේ හොඳ බුද්ධියක් තියෙනකෙන මොකද මේ ගුරුනේ ඔබගේ ලග්නාධිපති වෙන ගුරු ග්‍රහය කියන්නේ මේ ග්‍රහලව ගුරු ලෙස හඳුන්වන ග්‍රහයා. එම නිසා පොඩ්ඩක් ඔබට මේ බුද්ධිය තියෙනවා. ඔබ කොහොමත් මේ හැඩහුරුකම් වුණත් ගත්තොත් මේ පොඩ්ඩක් ඔබගේ මේ නලල පළල් කෙනෙක් ධනු ලග්න හිමිය බහුතරයක් නලල පළල් බහුතරයක් ධනු ලග්න හිමියන්ගේ අර කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර හොඳ බුද්ධියක් තියෙනව නමුත් ඔය බුද්ධිය ප්‍රයෝජනයට ගන්නැති ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම හරි දක්ෂයි ධනලග්න හිමියෝ මේ ඔබ ගැන හරි ලොකුවට කතා කරන්න ඔබ ගැන හරි එකට කියන්න ඔබ ගැන හරි උසස්ත්ව හිතන කෙනෙක් දනුලක් මේක ඇති මම මෙහෙමයි ඕක හරි වඩා හොඳයි තමන් ගැන හිතනෙක හොඳ තමන් ගැන ලොකුවට හිතනෙක හොඳයි හැබැයි හිතනව වගේම තමන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වීමත් වැදගත් තමන්ගේ කටයුතුත් ඒ වගේම තියෙන්න ඕන ඒවගේම මේ දානමානවලට හරි කැමතීමේ දනුලක්න හිමියෝ ඒගේ මේ තුල්ලටිය ප්‍රසිද්ධිය දානමාන කරන්න හරි කැමති ඇට්ටිය. ප්‍රසිද්ධියට ගොඩක් ආසයි කරනවා. තමන් ගැන අන්න අය කතා කරනට ගොඩාක් කැමති. තමන් ගැන අන්න අය ප්‍රසංසා කරනට ගොඩාක් කැමති. ඒදේත් කෙනෙක් ඔබ ප්‍රසංසාකරොත් ඒක උලුප්පලා පෙන්නන්ට හරි කැමති ඔබ. ඒක නිසා මේ දනුලක් නහිමියෝ හරි අහිංසකයි මේ මනුස්සයෝ මේ දනුලක් නහිමියෝ හැබැයි පොඩ්ඩක් තියෙනවර හිත ඇතුළේ මුරණ්ඩුකාරීකමකුත් රැංගවිච්ච පොඩ්ඩක් ඔය පොඩ්ඩක් අර වචනයෙන් පොඩ්ඩක් අර වලියට බරයි කියන්නේ ගැටුම් කාරිතත්ක අර හැම වෙලේම විවාදවලට කැමති අය විවාදවල කැමතිසා විවාදවලින් දිනන්න උත්සාහ කරනවා තමන්ගේ වචනය හරි කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරන අය. ඒ වගේම හරි මේ අන්හය ගැනත් හිතනවා ඔබ. ඒත් එක්කම ඔබ අන්න අය ඔබගේ යටත්ව තියාගන්නත් හරි උත්සාධාරණය කෙනෙක් තය තුළ මේ අර කියන තරන් දේවල් කරන්න නැතිකම හුත්තිය නොන ඔය වගේ දේවල්න්න චුට්ටක් නවත්තකන මේ ගමට අද අපි අඳුරගන්න ඕන අපේ හොඳ දේවල්සා වැර දේවල් හොඳ දේවල් තුළින්තම අපි ගොඩ යන්න ඕනේ වැරදි දේවල් වෙනස් කරගෙන මේ යන්න ඕන ගමන. ඒක නිසා මම මේවා කියන්නේ. ඒක නිසා මාත් එක්ක කවුරු තමනාපකම් ඇති කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා හොඳ වගේම වැරදි දේවලුත් කියවෙයි. ඉතින් ඔබ පොඩ්ඩක් ඔබගේ ජීවිතේ ආදේශ කරලා බලන්න ඔබ හරිද වැරදිද කියලා. ඒත් එකම ඔබ පොඩ්ඩක් මේ දරුණු ලග්න හිමියෝ අර රැකියාවකට වඩා තමන්ගේ කියලා ව්‍යාපාරකට කැමති අය හැබැයි මෙතනදී පුංචි ගැටලුකාරයතන ව්‍යාපාර හොඳයි මොකද මේ ගමන දැම්මේ රැකියාවත් තුලින් අපේ රටේ අවුරුදු දෙක තුනකින් ගොඩ යනවා කියනවා නම් අමු විහිළුවක්නේ ඒක නිසා ඔබට ව්‍යාපාරයත් තුලින්ම තමයි ඔබගේ ජීවිකාව කරගෙන ඉදිරියට යන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් තමයි මේ මං කියන ගමන යන්න වෙන්නේ. නමුත් ඔබගේ මේ ව්‍යාපාර කිරීමේදී පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙන ඔබ මේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා ඔබ අන්න අය විශ්වාස කරලා අනුන් මත්තේ ඔබගේ දේවල් බාර දීලා ඔබ එතනින් අයින් වෙනවා. හැමෝ වෙනුවෙන්ම දේවල් කරනවා. හැබැයි අන්තිමට ඔවුන් ඔබට හොරකම් කරලා. ඔබට බොරු කරලා. ඒකයි ඇත්ත කතාව. අන්තිමට ඔබ කඩා වැටිලාකං ඔබ පාඩු සිද්ධලා ඔබ අර බංකොලොත් වෙනකම් ඔබ දන්නේ ඔබයි ඉතින් ඔබ කීතනවනේ මම මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරනවා මේගොල්ලොත් මං වෙනුවෙන් මෙහෙම ඇති කියලා නෑ ඔබට අවංක නෑ ඔබගේ සේවකව බහුතරයක් ඇත්ත කතාව ඒකයි ඒක නිසාම මම මේ අංක එක මුලින්ම කියන කාරණාව හවුල් ව්‍යාපාරවල නම් දනවලක් නෙමෙයි මේ දවස්වල යන්නම එපා මේ ගමේදී කවුරුත් හවුලේ යන ගමන් වලට මේ හවුල එපාගෙන අදහස් කරන්න මේ තමන්ගේ පවුලේ එපාගෙන නෙමෙයි ඔබට මේ පවුලට වඩා එළිය යන ලොකු ඇත්ත කතාව ඔබ ගොඩක් පාඩම් ඉගෙන ගත්ත එහෙමනේ අනේ තමන් ගෑට වඩා පිටාය ලොකු කරගෙන අන්තිමට ඒගොල්ල ඔබට කරන්න ඕන ඔක්කොම කරලා යනතුරු ඔබ දන්න ඔබර හිතුවක්කාරි මුරන්ඩු තීන්දු තියරන ගන්නගෙන දනුලක් හිමිය ගැන නාහට අහන් නෑ විශෂම තරුණ කාලන දනුලක් හිමියෝ නාහට අහන් නෑ හැමදා මේ වයස ගියත් තරුණයෝගේ ඉන්න කැමති අය හරි තරුණකම ගැන තමන්ගේ ලස්සනට ඉන්ඩ උත්සාහ කරන පුද්ගල තම දල්ලක්න මේක ඉතාමත් එහපත් ලස්සන්ට ඉන්ඩුන මිනිස්සු තොර තම ආකර්ශණති හැබැයෝ ඔබට මෙහෙම මිනිස්සුත් ආදරෙයි හැබැයි ඔබගෙන් ගොඩාක් අය ප්‍රයෝජන අරගෙන ඔබගෙන් ඔබ ඈත් කරනවා ඔන්න ඕක තම ඇත්තම කතාව දන්නලොක්නම් අන්තිමට ලෝකෙටම කරලා ඔබ හිඟන්නෙක් වගේ මැරලා යන මෙහෙම කියන එක බැරදි දන්නේ නමුත් මේ ඔබට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කියන්නේ ඔබ අනිත් මිනිස්සු පෝසත්තු කරලා ඔබ හිඟන්නෙක් වගේ මැරෙනවා ඕක තමා දනුලක් නෙමෙයිගේ බහුතර දෙනාගේ තියෙන කාරණාව ඒක නිසා මේක තේරුම් ගන්න එහෙනම් මොකද්ද ඔබ ඔබ අන්නයට කරන්න ඔන්න අය වෙනුවෙන් යමක් කරන්න නමුත් ඔබට පාඩු කරගෙන නෙමේ ඔබ ඔබ තියෙන දේ නැති කරගෙන නෙමේ ඔබ ඔබේදී ඔබ කරගන්න ඒකට කාවත් සම්බඳ කරන්න පානේ අර මනුස්සයට කරගයන් දෙයන්න එහෙනම් මම මේ මනුස්සයට මේ මගේකින් කොටසක් එනට ඇවිල්ලා කිසිම දෙයක් නැතුව ඔන්න රස්සාවක් කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ මනුස්සයට ඒ මනුස්සයට පාඩි දෙනවා ඔන්න ඔය වගේ හරි අර ටිකක් කියන්නේ හොඳ හිතක් තියෙන මිනිස්සු තනු ලබන හැබැයි හොඳ හිත නිසාම තමා ඔබට පාඩු සිද්ධ වෙලා තියන්නේ ඔබ ඔබගේ යාළුවන්ට හෝ ඒවා සහෝදර සහෝදරයන්ට හෝ ඒවා කරනවා ඒ උපරිමයෙන්ම අන්තිමට ඔබට කරන්න කෙනෙක් නැත. ඔක තමා ඇත්ත කතා දනුලක් නිමිය තේරුම් ගත යුතු. ඒ වගේම ඔබෙන් ඔබ ඔබ රවට්ටන්න පුළුවන් කියලා සමහරු හිතනවා. ඔබ රවට්ලා අන්න අරුව රවට්ලා අපිට මේ වැඩේ කරගත්ත එක අපි අරුවට කියමු මෙහෙම ඌට මේ වගේ ලාභයක් තියෙනවා මේ වචන මේ විදිහට කිව්වට සමාවෙන්න. ඒ ඔබට මේක හරි සරලව කියන්න ඕන නිසායි කියන්නේ. අන්න අරුව පොඩ්ඩක් ගොනාට අන්දල වැඩේ ගැනබල අපි උට කියමු යාට මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා අන්න ඔබට ලාභ තියෙනවා කියලා පෙන්නලා ඔබගේ වැඩේ අරගෙන අන්තිමට ඔබට පාඩු කරලා ඔවුන් ලාභ අරගෙන යන තත්ත්වයක් තමා තියෙන ඕක තමා අපි තේරුම් ගන්න ඕන සත්‍යය මේ වෙලාවේ දනුලක් හිමියන්ට ඇත්තටම ඔය තියෙන කාරණා එක්ක තම පොඩ්ඩක් මෙහෙමයි ගනුලක් හිමියන්ට තව පුංචි කාරණාවක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් තර මං කිව්වේ අර ලස්සන්ට ඉන්න කැමති දනුලක් හිමියෝ විශේෂයෙන්ම වැඩිපුරම කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අර පුංචි පුංචි ඔය මනමාල ගති ටිකක් තියෙනවා දනුලග්න හිමියන්ට. ඉතින් ඔය ඔය කාරණා එක්ක දනුලග්න හිමි හරි කැමති මේ ආදරය ලබන තමන්ගේ කමට ගොඩාක් ආදරය කරනවා. නමුත් ඔබට හැමදාම හැම තමන්ගයාගෙන් පාව ලැබුණ ගැරහුම් නොය නිසාම තමා දනුලක් මෙහිම ගොඩාක් පසුතරින්ට ප්‍රධාන කාරණා වෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ මේ කාරණා එක්ක අපි කතා කරා යද්දී ඒ වගේ දේවල් අපි ලොකුවට දනන්ගත යුතු නෑ අපි ඉස්සලාම සැලකේමත් වෙන නොකද අපි වගේ නෙමේ සියලු දෙෙන ම හැමෝටම කියන මේ කාරණාව අපිට මේ ඉස්සල්ලාම් මේ ප්‍රශ්නවලින් ගැලවෙන්න තියෙන අංක එක අපි දෙන දේ පෙරලා අනිත් අයනුත් බලාපොරොත්තු විය යුතු නැත මොකද හේතුව ඔබ කියන්න කෙනෙක් මම කියන්නේ කෙනෙක් ඔබ මම කරන දේ තව කෙනෙකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැ නිසා දෙන දේ පෙරලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. දෙන්න කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි එතකොට හිතට දුකක් නෑ. මේ දනුලක් හිමිය ගොඩාම මේ සැහන දෙවල් අතරෙන් හේතුන මේ මානසික කඩා වැටීම්. ඔබ හරියට මේ හරි ඉක්මනින් ඔබ අර හිත කලගිරෙන ඔබේ ඒක තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් වැටනෝ මානසික එතකොට ඒ මානසික වැටුණු අවස්ථාවද ඔබ සියලු දේවල් අතෑරලත් හැම දේ මතෑරල ඔන්න පැත්තරලයින්න උත්සාකන ඔන්න ඔබට ගොඩ යන්න තියෙන ලොකුම බාධක ඒකයි මංකිව්වේ දෙයක් කරදි කෙනෙකොට බලාපොරත්තුවෙන් දෙයක් කරන්න එපා මම මේ කරදේ මම කරදේ මට උන් කලත් එකයි නැතත් එකයි. පැහැදිලිද මම නෙමේ ඒ. පැහැදිලිද අන්න ඔය ඔය දේ හිතන්න මුලින්ම ඕක ඕක තේරුම් ගන්න ඔය තුළ ඔබට මේ හිත්‍රදීම් මොලින් ඔබට ගැලවෙන්න පුළ මොක දෙහ ඔබට තියෙන ලොකුම් බාධක ඔබගේ හිත ඒක හොඳටම තේරුම් ගන්ඩ විශෂම ඔබට තේරන තින හැමදේ මේ මගේ හොඳ හිත හින්දයි මට වැරදුනේ කියලා කොයි වෙලෙම දනුලක් නීමිය කියවනවන ඉතින් ඇයි වරදින්නේ හොඳ හිත ඔබ වෙනකෙනකට දුන්න ඒ කෙනගෙන් ඔබ යහම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොත් නිතර ගැටලෝදී බලාපොරොත්තු නොවී කරමු. එතකොට ඔය හිතන්න දේවල්ලෙම හරි මට ලැබුණත් එක ඇතක මං ඔවුන්ගෙනුම් කර එච්චරයි ඔන්න ඔය කාරණ හොඳ හිත තියාගෙන දනු ලක්නහමියෝ අපි බලමු කොහෝමද එහෙම නම් මේ වසර තුළ වසර තුන තුළ ඔබගේ සැලසුම හදාගන්න කියලා ඔබට අංක එකේ පෝසත එකන මේ මේ කියන කාරණාව මේ පෝසතය කියන කාරණාව මම හොඳටම හිතරගන්න මම මේ කියන්නේ මේ වසර තුන තුළ කියාත් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔබගේ ජීවිත කාලටම ඔබගේ ගමන හදාගන්න විදිය නැතුව මේ ගාන කෝටියක් දෙකක් හෝ ලක්ෂයක් දෙකක් ඔන්න රට ගියා ඔන්න මම එනම් හිටන්ද රට ගියා හරි සරලයි රට ගියා වැඩ කරා ඔන්න රුපියල් කෝටියක් විතර ඉතුරු කරගත්තා ඔන්න ওই කාරණාව නෙමෙයි මම කියන්නේ ඔය ඒවා හරි පොඩි හීන පොඩි දෙයක් නෙමෙයි මම කියන්නේ ඔබ ජීවිත කාලටම ඔබගේ ජීවිකාව ආදාය මාර්ග සකසන මොකද අපේ රටේ මිනිස්සු මේ ගොඩක් බහුතරයක් අපේ අය හරි මෙහෙම දෙයක් වෙනවා අපේ අය හිතන්නේ අද විතරයි අපි මේ අදට හම්බ කරගන්නවා ජීවිත කාලෙම හම්බ කරන මැරණකම්ම හම්බ කර කර හම්බ කර කකා බිබී ඉන්නනේ හැබැයි ඕක නෙමේ ගොඩක් ඔය දියුණු රටවල දේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඉලක්කයක් වෙනවා මම මෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ මම ජීවිතේ හම්බ කරන්න ඕනේ හම්බ කරලා ඉවරයි. එතනින් එහාට මගේ ජීවිතේ විඳින්නත් ඕන. ඇත්තනේ. මොකද්ද මේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මේ හම්බ කරන එක නෙමෙයි. එහෙනම් අපේ ඉලක්කය අපි මෙන්න මේ කාලපරස තුල අපේ ජීවිතේටම ඇතිවෙන්න හම්බ කරගෙන සමහරට අපිට මේ හම්බ කරගැනීම කියන්නේ සල්ලි ගොඩ ගහගැනීමක් නෙමෙයි. අපි ඒ වෙද්දී අපගේ අනාගතයටත් එක්කම අපේ ව්‍යාපාර සියල්ල දියුණු වෙල් කරගෙන අපි දැන් ඔන්න ව්‍යාපාර තුලින් ලාභ ලබන තත්ත්වයටපත් කරගෙන අපි ගමන යනවා. ඔන්න ඕකයි ඇත්ත කතාව. එතකොට වැඩ නොකර ඉන්න කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. අපි ටිකක් කාලසීමාවක් හොඳට මහන්සි වෙලා ඊළඟ කාලසීමාව පලනලා අපි ගහක් හිටවලා ඔන්න ගහේ පළදාව ලැබෙද්දී අපි හැමදාම ගහට අපි මේ ඉස්සර වගේ සාතු සපයන් කරන්න ඕනේ සාතු සපයන් කරන්න ඕන ගහ ගැන බලන්න ඕන නමුත් අර හිටෝපු දවස්වල තරම්ම ලොකු වෙනකන් අර කිසි පළදාවක් නැති කාල සීමාව තලන් අපිට මහන්සින්න අවශ්‍ය නැහැ ඒක තමයි මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ පැහැදිලි ඇති මම කියන දේ එසා මේ මේ ඔබ මේ විදේශගත වෙලා ගොඩ යන්න බලන් ඉන්නවා නම් මෙමයි විදෙස්ගත වෙන්න මොකද මූලිකව කැන්ද නමුත් ඒ තුළත් ඔබ විදේශගතවිඳලත් මේ කාලසීම තුළ යම්කිසි ආයෝජනයක් ඉලක්කයකට ඔබ යන්න මෝන එතකොට තම මේ ගමන යන්න අපි බලමු මේ සැලසුම් මොකක්ද කියලා තැම මේ ආරම්භයේදීම කිව්වා අපිට දැන් අපි හරි සරල කාරණාවක් තියෙනනේ ඔබට මට හැමෝටම වැටෙන දෙයක් මේ රට තුළ අර්බෝධයක් තියෙනවා රට ප්‍රශ්න ඇතනතු මේ වගේ තැනකද කොහොමද ගොඩ යන්න ද මේ මනුස්සය කියනවා රැකියාවකින් නම් කවදාකවත් මේ ගොඩේ මෙන්න බෑ. ඉතින් ඔබටත් මටත් නෙවෙයි ඕන කෙනෙකුට පුංචි ළමයට තේරෙන මේ රට තුල රැකියා කරලා අවුරුදු දෙක තුනක් ඇතුළත ගිහිල්ලා ජීවිත කාලෙටම ගොඩ යන පාරක් හදාගන්න බෑ කියලා. එහෙම හදාගත්ත මිනිස්සුත් ඇති නැත්තේ නෑ සාරලා ඉන්නව දේශපාලඥයන්ට කරන්න පුළුවන් ඔක්කොගම ජඩවැඩවලට උදව් කරලා ඉහළ තැන්වල ගිහලා දැන් ඔය පෙන්වන්නේ පඩිය ලක්ෂ 25 30යි ගත්තා. එහෙම මෙන් තව තව කොමිස් ගාප හොරා කාපුවා. අන්න එහෙම කරන්න පුළුවන්. අපිට අපිට එහෙම හොරකම් කරලා ගොඩ යන්න බෑ. තේරුමකුත් නැව පැවැත්මකුත් නැහැ. මම මේ කතා කරන්නේ සාධාරණ විදියට ගොඩ යන්න. ඔබ දැන් අපේ රටේ මිනිස්සු තව දෙයක් හිතනවා. මේ ඉක්මනින් ගොඩ යන තියෙන එක මාරි රට තුළ කුඩු ව්‍යාපාර, කුඩු මද්‍රව්‍ය විකුණලා තමයි ගොඩ යන්නේ. නැත්තම් අර මොනවද මත්පැන් විකුණලා තමයි ගොඩ යන්නේ. ඕක හරි දුර්මතයක්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඊට වඩා කරන්න පුළුවන් අපිට ගොඩ යන්න සරල සාධාරණ ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඊළඟට අපේ රටේ මිනිස්සුයව විනාශ කරපනින්න තමයි සාධාරණම කරන කෙනෙකුට කවදාකවත් නැගී හිටින්න බෑ කියලා. නේද? නෑ ඒක බොරු කතාවක්. මෙච්චර සාධාරණ මිනිස්සු හිටියා අස වැඩිපුර වැටෙන්න ඇති. ඒකට හේතුව උනේ මේ සාධාරණකම නෙමෙයි. ඒ මිනිස්සුන්ගේ තිබිච්ච සැලසුමක් නොමැතිකම සැලසුමක්කට වැඩ නොකරපුකම. සැලසුමකට වැඩ කරන සාධාරණ වැඩ කරන මිනිස්සෙගේ දියුණුව වලක්වන්න මං හිතන්නේ මේ ග්‍රහයන්ට බෑ. මොකද මේ සාධාරණ මිනිසුන්ට යහපත් ධාර්මික මිනිසුන්ටත් මේ ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම් ලොකුවට බලපාන්නේ නැත. ඒක අංක එක මොකද ඒක හොඳට මතක තියන්න මේ ධර්මය තුළ ජීවත් වෙන මිනිස්සයා ධර්මය රකින්නවාමයි. ඒක කතා දෙකක් නෑ. ඒකයි. අර බුදුහාමුදුරෝ කිව්වේ මේ තාරකාවලට ඔබට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ වගේ අදහසක් වෙන්න කිව්වේ ඔන්න ওই කාරණාව. ඔබ යහපත්වන් කරන ජ්‍යොතිෂය වැරදි කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරේ නෑ. ඕක අපේ අය වැඩි වැරදියට තේරුම් ගන්න තියෙනවා. උන්වහන්සේ දේශනා කරේ ධාර්මිකව යහපත්ව ජීවත් වෙන කෙනෙකුට ඔය ග්‍රහයන්ට කරන්න හැකි දෙයක් නොමැත. ඒකයි ඇත්ත කතාව. මේ ජ්‍යොතිෂ ගවේෂණ තුල මමත් හොඳට තේරුම් ගත්ත කාරණාව ඒක. එහෙනම් යහපත් සාධාරණ මිනිසුන්ට සැලසුමක් තියෙනවා ගොඩ යන්න පුළුවන්. මම මේ පොන්චි උදාහරණයක් ගේන්න. මේ උදාහරණයට කතා කරමු ඉස්සල්ලාම මේ දැන් රැකියාව බෑ කියලා දැන් අපේ රටේ අරුබුදයක් තියෙනවා. මම හරි සරලම කතාවක් කියන්නකෝ. දැන් බිස්කට් වල ගණන්. බිස්කට් බිස්කෝතු කියන්නේ අපි කොහොමද කෑවද ඊයේ පෙරේදා <laughs> හොඳ ගන්න මේ වෙනදට රුපියල් 25 තියර කාව බාර බිස්කට් එක 100යි 120යිනේ හැබැයි මේක තුල ඔබටත් මටත් හැමෝටම හැඟෙන කාරණාව මේ අමුද්‍රව්‍ය මිල ප්‍රවාහන මිල මේ රට තුල මේ ඩොලර් අර්බුදය පමණක්ද මේ දේ මේ අසාමාන්‍ය මිල වැඩි කිරීමට හේතුව නැහැ නේද? මේ සමාගම අවස්ථාවාදී ලෙස මිල වැඩි කිරීමකුත් ඔබට පේනව නේද? එහෙමනම් සුළු පරිමාණ සුළු පරිමාණයේ නිෂ්පාදනයක් බිස්කර් නිෂ්පාදන කරුවයකොට බැයිද ඔය සීරක සිරිකුණ එක රුපියල් හැත්ත පර අසුර දෙන්න ඔබරම තේරන එක අසාධාරණ වැඩි කිරීමක් කියලා පුළුවන් අන්න ක්‍රමේ ඔන්න ක්‍රමවේදේ මේ එකව් බිස්කට කුණ එක හැමෝටම කියන්නම ගොඩයන්න දනුලක් නෙමිය බිස්කට කුණල මෙන්න ගොඩයන්න නහෙම ඔක්කොම විකුණන්න නෙමේ කියන්නේ මේ එක උදාහරණය කොය වගේ තවත් කොච්චර බහන්ඩ තියෙනවද ඔය වගේ හරි අසාධාන ලෙස මේ අවස්ථාවාදය මිල ඉහිල නංගපුුව දෙ එහෙමන ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් එකක් හැබැයි ඕකත් සරල දෙයක් මෙහෙමයි එතකොට අපි ඔබගේ ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ මේ ඔබ දැන් අනේ මම මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට විතරක් බිස්කට් විකුණලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් ගමේ අය ඔබට වෙනතට ආදායම් වැඩි වෙයි. නමුත් නෑ ඒක නෙමෙයි. ඔබගේ ඉලක්කය රට වෙනුන රටෙන් එහා ගිය ලෝකය වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? එහෙනම් ටික ටික එතනට යන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. නමුත් උවිතත් වඩා ක්‍රම සරල දේවල් තියෙනවා. ඔබ බලන්න මේ මේ රට තුල ආහාරයෙන් ගයක් එනවා කියලා අපේ මිනිස්සු කියනවා. අපේ නායකයා ලැජ්ජ නැතුව ඇවිල්ලා කියනවානේ. තව මාස තුනකින් ටිකක් තවත් අමාරු වෙනවා. තවත් ආහාරයෙන් ගයක් එනවා මාස තුනකින්. මාස තුනකින් වෙන්නේ. හැබැයි ඔබත් මමත් දන්න සරලම කාරණාව මේ රටේ තුල මේ ඔබ ගිහිල්ලා මේ පොලෙන් ගියනවා පලාමිටියක් ගෙනල්ලා කඩලා අර ඉති ටික විසික් කරනවා දණු ටික ඒ ටික පැලවෙන රටක් නේද මේක වී වී වල පළදා කාලයක දවස් අනූපහය ගැන මාස තුනයි ගොඩක් එලවල බහුතරයක් එලවල දින 50 90 අතර තමයි පළදා ලැබෙන කාලේ එතකොට මේ හොඳට වැස්ස ලැබෙන රටේ වස්තුරකින් සාගතයක් එනවා ආහාරයක් එනවා කියලා කියන්නේ මොන විහිළු කතාවක්ද මේ? මොන තරම් අපි මිනිස්සු මෝඩය වෙලාද කම්මැලි මිනිස්සු වෙලාද? එහෙමනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ අර්බුදය තමයි අපිට ගොඩේ තියෙන ලොකු හොඳ මාර්ගය. මම අර බිස්කට් උදාහරණ එකක් කිව්වා. ඊටත් එහා ඔබ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න අපි දැන් මේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක ගත්තහම අපි මේ ඉන්න ඔබ ඉන්නේ අපේ ගමේ අපේ රටේ තියෙන දුප්පත්ම නෑම දුපත්ම කියෙන වචන පාවිච්චිකන කැමති නෑ කවුරු දුප්පත් නෑ අපි මේ අපි මේ ආකල්පලෙන් තම දුප්පත් අපිගම අතිශයන් දුෂ්කරම දුෂ්කරම පලාතයන්නේ ගමේ අපේ රටේ තියෙන දුෂ්කරම පලාතේ හැබැයි ඔබට පුළුවන් ඔය අතේ තියෙන ජංගම දුරගතනය පාවිච්චි කරලා නැත්තම් පරිගණකයක් පාවිච්චි කරලා මේ මොහොතේ මේ මිනිත්තුවෙන් ලෝකෙ දෙන දියුණු නගරය හා සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් බලද්දී කොච්චර සරල ක්‍රමයක්ද මේක මේක මේ සරල දෙයක් තුළ සරල අපි ලෝකයක් එක ගණුදනු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වක ඉද්දී ඇයි අපි මේ අපේ සුළු පරාසක අපේ ගම තුළ අපි ඔන්න කඩයක් දාන ව්‍යාපාරයක් කරනවා අපි ගම තුළ මේ මෙහෙම වෙළඳාමක් කරනවා ඇයි එහෙම කරන්නේ දැන් අපේ අප්ඩේට් වෙන්න ඕන තැව කිව්ව සැනින් මට ඔබ ගේන තර්කය මන් දන්න මොකක්ද ඔබ කියයි අපිට එච්චර තාක්ෂණ ඥානයක් හැමෝටම නෑන කොහොමද හැමෝම මේ කරන්න කියලා මම මෙහෙම අහනවා ඔබට Facebook එකට යන්න පුළුවන් නම් කියලා post එකක් දාන්න වීඩියෝ එකක් upload කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට YouTube එකේ කියලා වීඩියෝ එකක් බලන්න වීඩියෝ එකක් upload කරන්න පුළුවන් නම් ඊට එහා දැනුමක් නම් කොහෙත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ හොඳටම ඇති දැන් මොකද්ද මම මේ කියන්නේ ඔබ බලන්න දැන් ඔය eBay Amazon වගේ මේ ෆ්ලැට්ෆෝම් වල ඊට අමතරව තියන ලෝක තින දැන් ඔය මැද පිසි රටල තියෙන ඔය සුපිරි වෙනසල් තුළ මේ අපේ රට තුළ අපි මේ ගණන්වත් ගන්න දේවල් කෙහෙල් බඩ ග්‍රෑම් පන්සීයක් රුපියල් පන්දහක් වගේ මුදලට විකියනවා එතකොට නිල්කටු කැලෑවල් හැදන පඳුරු හැදන හැමතන හැද නිල්කටරු මල් වියලි කිලෝ එකක් රුපියල් එක් ලක්ෂ පනස්දාකට හතලිස් දාකරතර විකිනෙනවා ඒ වගේම කරපෙන්චා ග්‍රෑම් සීය රම්පේ ග්‍රෑම් සීය රුපියල් හත්තර දාකට විකිනෙන්නේ එතකොට පොල්කට නික විසික පොල්කට දහ රුපිය දොස් දහරද විකිරන්නේ ඉතින් එහෙමනම් අපි බැයිදෝකට සම්බන්ධ ඔය ඕන තරන් ගිහින් බලන්න YouTube තුළ වීඩියෝ තියෙන කොහොමද අපි අපනායන වෙළඳාම කරන්නේ කොහොමද ඩිරෙක් ශිපින් කියලා ගහලා බලන්නකො එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ eBay හරහා ඔය ඔය හැමදේම විකුණන හැටි දැනගන්න. ඒ සියලු දේ හොඳටම හොයාගන්න. ඒ තුල ඔබට පුළුවන් මේ හැමදේම ගොඩ දැන්න. ඔබට පුළුවන් මේ හැමදේම සාර්ථක කරගන්න. මේ මේ මේ මේ කියන කාරණ මේ වෙළඳම්වල සම්බන්ධ වෙන්ඩ මත් මේ තවත් පුංචි සරල උදාහරණයක් කියන්නකු දැන් අපේ ඔය ඔය මේ සුවතල් මත්සව්‍යාපාරය ඔබ දන්නවද අපේ රටට මේ අපනෑන ආර්ථිකට හොඳම සම්බන්තාවක් ඇගෙන ඉල්ලුම්මටවත් සපය ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන කියලා ඔබ ඔය සාරිගප්පි කියලෙන්නේ හරි සරලව ලේසින් හදන්න පුළුවන් ගෙදර ටැන්කියකුණත් ඔය ඔය ඔය සත්තුන තින ඉල්ලුම දැ මට මේ කෙනෙක් මේ කරනෙකෝකම වෙන ලක්නට කිව්හම කියතිබ මේ සත්තු වෙලදාම කරන්න යන්න එපාය හරි මහා පවක් කියලා එච්චර මන්තවාදී වෙන්න යන්න එපා මේ ඒ තරම් අරර මෝඩ තත්‍ර වැදප කොහෙවත් බුදුහමුදු දේශනා කරන අපි සත්තුවි අපි සත්තු විකුණන්නේ මේ මේ මරන්නවත් මස් ගන්නවත් නෙමෙන නේද ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒ වගේ එච්චරම් බොළඳ වෙන්න එපා මිනිස්සු දැන් මම කියන්න ගත්තේ ඔය සාරිගප්පි හරි ඉක්මනින් බෝ වෙනවා නති ඔබට මේ ගෙතරේ දහය දහය සිමෙන්චි ටැන්කිවලින්ටිය කදාගත්තන ඔය මාළු ජෝඩුවක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් පන්සියට දාහට පිටරඩල්ලින් ගන්න අපිට අපි මෙහමගේ අපිට ඔත්තන්ට ඉක්මනින් ගැන කෙලින්ම ලඟාවෙන්න විදිහන් නෑ කියලා ඔබට පුළුවන්ගේ නම් ඔය මාළු අපනෑන කරන කෙනෙක් කරහ ඔබට කරන්න එහෙම ඔබෙන් රුපියල් පණහට ගනය ඔය ජෝඩුව හැබැයි ඔබට ටැන්කි දෙක හරිරදාගත්තොත් ජෝඩු දහදක් විසිදක් ලේසින් හදාගන්න පුළුවන් එක ජෝඩුවක් 50 ගානේ එක මාසෙට ජෝඩු 10000ක් එක ලක්ෂ පහක් තියෙනවා. එතකොට මේ මේ රට තුල මේ ඇයි ඔබට මෙච්චර දවසක් වැරදුනේ කොතනද? හරි අපිට කරන්න දේ දන්නේ නැතිකම, අපි හොයන්නේ නැතිකම. එහෙනම් දැන්වත් දැන් මේ තියෙන තාක්ෂණයේ ප්‍රයෝජන අරන් ඔය Facebook ගිහලා කාට හරි බැනනා වයින් එකක් කාට හරි මඩක් ගහලා එන එකට වඩා අපි මේ ගැන හොයමු. මේ YouTube එකට ගිහිල්ලා නිතරම කායනාස කරන එක එක විහිලුකු දේවල් බලන ටික්ටොක් බලන්න කියයි ඒවගේ දෙවලටින් ඒවත් කරන්න නරක නවත් අනවා විනෝදස්වාදයගෙනත් වැදගත් නමුත් ඔයතර මේගේ වීඩියක් බලන්නකො මේ මගේ වැඩියගෙන් පසගේ හොයන්නක මොකද මේ ඩිරක්ෂපින් කියන් කොහොමද මේ මත්සය අපි අපනෑනය කරන්න කියලා කොහොමද අපි මේ වගේ දේවල් ඊබෙහර විකුණන්න කියලා ඔබ දන්නවද ඔ නිල්කටරඩු පවුඩර එකක් ගැන කුඩු කරලා ඔය ඔයවා ටීබෑක්සොල දාලා පිටරටල් කොච්චර ඉල්ලුමත් තිනද කියලා අනෝද කොලයක් අනෝද කොල දහයක් විස්සක් කොච්චර මිලකට අලවෙන දේව කුඩු කරලා ඇදදි කොච්චර මුදල විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා හොයල බන්න මෙච්චර මේ සරල රටේ මේ හැමදේම තියෙන ඉලන් මහාලොකු මුදල බැංකු අයාරං අපිට ව්‍යාපාරක් ආරම්භ කරන්න වෙනවද අපිට මහා එච්චර දෙයක් කරපිංච ගහකට වන්න ලක්ෂ ගානක් යනවද අනෝද පැලයක්න ලක්ෂ ගානක් යනවද ඔබට පුළුවන් මේ ගම තුළ ඔබ දෙන්න හරිපාර හොයා ගත්ත ඔන්න ඔබ දැන් ඔන්න කොහොමද වෙළඳාම කරන්න කියලා හොයාගත්ත ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ගමේ අයටත් කියන්න ඔබ මේ ටික වවන්න මම ඔබෙන් මෙහෙම අනෝද කොල ගන්නවා නිල් කරවඩු මල් ගන්නවා අන්න මුළු ගමම්ම ගොඩන ඉතින් එතන ඇත්තටම අර කතාවනේ මේ නිදානයක් උඩ අපි නිදියනවා මේ ලංකාව ගැන නිදාන එක නිදියනවා හිඟා කරනවා ඕකනේ ඇත්ත කතාව අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තමයි මේකට අංක එක අපිට අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මොකද හේතුව ඒවා පාලකයෝ කරන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ හැමදාම දුප්පත් මිනිස්සු. නැත්තම් දුප්පත්කම පෙන්නලා ටකරමක් දීලා අර මේ වැසිකිලි බඳුරක් දීලා ඡන්ද ගන්න බැහැනේ. ඒගොල්ල හෙන ඉතින් මේ ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ගේන්නේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රම තුළ බිහි වෙන්නේ ප්‍රායෝගික මිනිස්සු නෙමෙයි. ඒකෙන් අර උඩ තැන්වල පුටු වල කියලා මේ තරම් පිස්සු ගෙලින්නේ. එහෙනම් අපිට රටේ අධ්‍යාපන වෙනද වෙනස් වෙනකම් බලන් හිටියොත් මම හිතන්නේ අපේ තව પરම්පරා හතකටත් ගොඩේමන්නේ. එහෙනම් අපිට දැන් තියෙන මේ සම්පත් ප්‍රයෝජන අරගෙන අපි හරි ප්‍රායෝගික පැත්ත යොමු වෙමු අධ්‍යාපනයට අයත් වෙන්න ඕන දේවල් තමයි මේවා. නමුත් අපි ගිහිල්ලා හොයාගමු. හොයාගෙන අපි මේ දේවල් ගොඩ නගාගමු. ඒ තුල අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන්. මොකද අපිට නිදහසට කාරණා කිය කිය ඉන්න බෑනේ. අපි විනාශ කරේ දේශපාලඥයෝ මං කිව්වේ. දේශපාලඥයෝ අපි විනාශ කරේ. අහවල් එකා මාව විනාශ කරේ. අන්න අහවල් කෙනා නිදහසට කාරණා කිය කිය හිටියා කියලා දේශපාලඥයෝ අනේ අපි හින්දා එම්බලා විනාශුනේ ආ එන්න එන්න කරන්න උඹලා ගොඩදාන්න කියලාගෙනකන් අපිට බලාගන්න පුළොඳ වෙයිදයක ආම අර මම තමා මේ උඹෝ නැතිකර යනේ යාලුව සමාවෙන්ඩ මම දැ මෙතනින් හැර උඹෝ ගොඩ දාන්න කියන අපි බලගන්නද එතකන් අපේ මිනිසුට කණ්ඩ බොන්ඩ තියෙද නෑ නිදහසරකාරණ කිසි දෙයක් දැන් වැදගත් වෙන්න මොකද අපිට අපි කරගන්න දේ තම දැන්වත් අපි ක්‍රියාත්මක වෙමු එතකොට දැන් අහයි මේ ජෝතිශ්‍ය කතන්දර කියන්න ආව මිනිහ මොකක්ද යකෝ මේ කිව්වේ කියලා නෑ මම මේ ඔබට මේ පාර පෙන්ල දුන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් පෙන්න්නති දුන්න ම දනදේ කියල දුන්න මේ YouTube චැනල් එකක කොච්චර හම්බ කරන්න පුළුවන් ලබ දන්නවා මම දන්න මේ නාලිකාවෙන් අපි හොයල බලමු මෙද මාසයාදම මේක මේ ස්පොඩිච්ච නාලිකා මිට ලොක කොච්ච නාලික තිනද ඔබ දන්නද මාසර කෝටියට රුපියල් කෝටිටය හම්බ කරන්න YouTube නාලිකා අපේ රට තුළ තියෙනවා ඇති ඔබට හැකියාවදින YouTube චනල්ල එකක් කරන්න පුළුවන් අපේ රට වටයගල මේ ලස්සන තැන් පෙන්න්නල කොච්චර දෙවල් කරන්න පුළුවන්ද ගිහිම් බලන්න කොච්චර ලස්සන දේවල් කරලා මිනිස්සු කොච්ච නිර්මාණශීලී ලෙස කරලා කොච්චර හම්බ කරනොත කියලා. ඇයි අපි මේ මෙහෙම ඉන්නේ. අපි අර උදේ පාන්දර පහමාට ගිහිල කෝච්චියන කළ රෑ දහයමාට ගෙදරෙනවා අනේති අපි අධිකට ඇඳල යනවන ලස්සන්ට තු ටයි එක දාලා යනවනේ ඔන්න රස්සාාව. හැබැයි පඩිය කියද හදලිස් පන්ඳයි පනස්තයි මේ මං ඔබ බාල්දු කරන නෙමේ. ඔබ තුළ ඇත්ත ඔලුවට කාවත්දන උත්සා කරනවා ඔය වගේ තත්ත්වයට අපි වැටෙනවද? නැහැ. එකපාර ජොබ් එකෙන් අයින් වෙන්න එපා දැන්. ජොබ් එකේ ඉන්න ගමන් මේ වගේ සුළු දේවල් ඔබට නිවාඩු පාඩු ඉන්න වෙලාවක් කරගන්න පුළුවන්. මේ පිටරටවල මිනිස්සු දියුණුනේ කොතනද? ඒගොල්ලෝ මේ එක රැකියාවක්වත් හිටියේ නැහැ. තව part time job අතිකාල රස්සාවල් කරා. ඒත් එක්කම තව අතිරේක ව්‍යාපාර කළා. එහෙමයි. මොකද මේ මිනිස්සු කවදාකවත් හැමදාම ජීවිත කාලේ හම්බ කරන බලාපොරොත්තු නැහැ. ඒගොල්ලන්ට නිසිත කාලය තුළ ඔවුන් හරි දෙයට තැනට ඇවිල්ලා ජීවිතය සරලව ගෙවන්න තම උන්ගේ ඉලක්ක අපේ රටේ මිනිස්සු මෑරගම්ම හම්බ කර කන්න තම මෙන කරන්න ඒක ඇත්තර මිනිසුට බැල්ලවැන්න මිනිසුන්ගේ අධ්‍යාපනකමත ඔලු හැදිලා දෙන ක්‍රම දැන් ඉතින් බෑ දැන් නිදහසට කාරණා අවශ්‍ය නැහැ දැන් අපිට ලෝකයට සම්බන්ධයෙන් සරල ක්‍රමවේද තියෙන ඒක නිසා බලන්න එහෙනම් දැන් බලමු මේ තුල ජ්‍යොතිෂ්‍ය සම්බන්ධයන්නේ කොතනද කියලා මොකක්ද හේතුව මේ එන කාරණාව දැන් මේ මං කියපු කාරණා එක්ක හැමෝටම කරන්න බෑ කියන පිළිගන්න වෙනවනේ හැමෝටම මේ දේවල් කරන්න බෑ කොහෙන් හරි බාධාවල් වෙනවා. දැන් ධනු ලග්න හිමියෝ ගත්තොත් ලග්න 12යි තියෙන්නේ. ඒතර මුළු ලෝකේ ජනගහණයේ හැම ලග්න මිනිහටම හෙව්වා හෝ නැතා බැලුවා හෝ නැතා ලග්නයක් තියෙනවා. ඒතර ලෝකේ ජනගහණය 12න් බෙදලා 12න් එකකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට ධනු ලග්න හිමියෝ නැතර මේ ධනු ලග්න හිමියෝ ඔක්කොන්ටම මේ මං කියන දේ කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. හැබැයි පිරිසකට හරි ලේසියෙන් මෙතනට යන්න පුළුවන් වෙයි. එයාලගේ වෙලා හොඳයි කියල සමහරුන්ට බාධක මැද යන්නවෙයි සමහරුන්ට කොච්චර කරත් යන්න බැහැ. අන්න එහෙමනම් ජෝතිෂයෙන් ඔය ලිහා ගන්න ක්‍රමය තමන් දැන් කියන්නේ මොනාද මේකට කරන්න පුළුවන් පිළිවෙත් සහ දේවල්. මේ දේවලට හරි විද්‍යාත්මක උත්තර තියෙන්නේ. ඇත්ත කතා මහා පරිමාණ මිත්‍යාදේ වලන සමහරු දෙවියෝ මිත්‍යා මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෙස දරගෙන මිත්‍යාව දෙවියන් නැදහිල්ල නමුත් අර මම අදහන වෙන දෙවියන් ගැනත් කියන්නම් ඒක ඔබට මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒ ඒ කාරණා විතරක් ඈත් කරන්න මම ඊට වඩා ප්‍රායෝගික කාරණාටිකුත් කියනවා මොකද දෙවියෝ කියන කෙනාගෙන බලාපොරොත්තු වෙන මිනිස්සු වෙන නිසා මම එතනත් පොඩ්ඩක් කතා කරනවා ඒ එහෙමනම් මේ මේ කියන කාරණා අපිට මේ පිළිවෙත් ක්‍රම සහ පිළිවෙත් දේවල් තුල අපිට දැන් මේ මේ දේ කොටස් තුනකට බෙදන්න වෙනවා කොටස් තුනකට බෙදන්න වෙනවා. මොකක්ද කොටස් තුන? එක අපිට තියෙන බාධක ටික නැති කරගන්න යනවා. ඊළඟ කාරණාව අපිව සාර්ථකත්වයට ගෙනියන්න පිළිවෙත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟ පිළිවෙත් ටික මේ ගිය සාර්ථකත්වය හැමදාම පවත්වා යන කරන පිළිවෙත්. අපි ඒ තුන කතා කරමු. ඔබට එහෙනම් දැන් මේ දේ පටන් ගන්න කාලය මං කියන මේ ජ්‍යොතිෂය අනුව මේ නොවැම්බර් දක්වා කාල සීමාව තුළ ඔබ මේ දේ ගැන හොඳට හොයන්න. මේක හොඳටම හොයන්න ඕන ඔබ දැන් කරන්න හදන මං කිව්වන මේ වලින් ඔබ ඉස්සලාම යමක් තෝරාගන්න කලින් ඔබ බලන්න හොයල ම මේදකරු මට මේද කරන්න පුල මට මේ මං ඉන්න සීමතුල මෙන්න මේ මේ වගේ නිල්කටරවඩු තියෙන මං මේද අනෝද තියෙන මට මේදේ කරන්න පුළ එහෙමනං ඉස්සලාම් පටන්ග කිවසනින් පටන් ගැනෙල්නෙමේ ඔබ හොයන්න නොන මොකක්ද මෙදන මට වැරදුනොත් වැරදින්න කොතරද මේ කරපු අයින්න හොයන්න සුරතල්මසුන් කරන මේ කරපු අයින්න කොහොමද ම මේ ඕඩස් බාර දෙන්නේ එතර කොහොමද දැන් අපි මේ කරන දේවල් ඒ රටවලට යවන ක්‍රම තියන කුරිය සර්විස් ශිපින් කම්පැනිස් තියන ඒව ගැන හොයන්න ඕන ඒවලින් කොච්චර වියදමක් යනව දන්න ඒව ගැන හොයන්න මේ හැමදේම ඔබ හොඳ දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න මේ නොවැම්බර් වසර කාල සීමාව යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔබ මේක සුළුවෙන් ආරම්භ කරන්න. ජනවාරි මාස 18න් පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය දක්වා යන්න. එහෙමනම් අපි මේ මේ තියෙන මං කිව්වේ ග්‍රහ දෝෂ තියෙන්න පුළුවන් නොතියෙන්න පුළුවන් හැමෝටම මේ සියලු දේ සුබ කරගන්නේ කොහොමද කරන්නේ? අංක 1. මුලින්ම කිව්වා. ඔබ ධාර්මික වෙන්න ඕන. ඔබ යහපත් වෙන්න ඕන, සාධාරණ වෙන්න ඕන. ධාර්මික වෙනවා කියන්නේ ඔබ මේ ලෝකෙට පේන්න අර දෙවියෝ වැඳගෙන පන්සල් පල්ලි ගාන යන එක නෙමෙයි. ගිහිල්ලා ලෝකෙට පේන්න මිනිස්සුක රුපියල් 20ක් දීලා ෆොටෝ ගාලා Facebook දාන එක නෙමෙයි. ඔබගේ හිත තුළ ඔබගේ පන්සල පල්ලි නිර්මාණය වෙන්න ඕන. ඔබ පන්සල් පල්ලි යන්න. යා යුතු මොකද ඒ වගේ නිස්කාලංක තැනකට යෑම තුළ ඔබගේ මානසිකත්වයට ගොඩක් හොඳ බලපෑමකේ ඔබට ධාර්මික වෙන්න ඔබට හොඳ සිතුවිලි පාදනය වෙයි. හැබැයි ඒත් එක්කම ඔබගේ හිත කොයි වෙලෙත් යහපත් පිරිසුදු වෙන්න ඕන. අහිංසක මිනිස්සුනේ ඔබ කරන දරන්න. හැබැයි කරන දේ අර මං කිව්වේ ඕනට වඩා කරන්න යෑම නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔබට කරන්න පුළුවන් සීමාව තුළ දෙයක් කරන්න. පැහැදිලි? පින් කියන දේවල් අර සල්ලි දීලා ගන්න පින්නේ දැන් තියෙන්නේ. ඔබ ගිහිලා මේක කරගත්තොත් මහා පින. අන්න ඒ වගේ බොරන දේවල් කරන්න එපා. මම හරි සරල කාරණාවක් කියනවා මගේ වීඩියෝ අහන අය දන්නවා. අර මර්ධන ක්‍රියාවක් ගැන මම හැමදාම කතා වෙනවානේ. ඔබ ඔබට කරන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම ප්‍රබල පුණ්‍ය කර්මයක් ගැන මම මේ කියන්නේ. ඔබ මාසේ එක වේලක් निराහාර වෙන්න. එක දවසක් කරත් ඇති පුළුවන් නම් කීපවතාවක් කරන්න එකක් හොඳ ප්‍රමාණවත්. निराහාර වෙද්දී ඔබට වේදනාවක් බඩගින්නක් දැනෙනවා. මේ අපි කරපු අකුසල්නේ අපිට මේ බාධක ලෙස පරිසම් දෙන්නේ. එහෙනම් ඒ අපි අකුසල් ගෙවෙන්න ඕන කොහොම හරි. ඔබ බඩගින්න දරාගෙන වේදනාව එක වේලක් කන්න ඉන්න. එතකොට ඒ වේලෙන් ඔබ මේ निराහාරෙන බඩගින්න ඉන්න මිනිස්සෙක්ගේ බඩගින්න නිවෙනවා. අහිංසකයෙක්ගේ බඩගින්න නිවෙනවා. අහිංසක සතෙක්ගේ හෝ බඩගින්න නිවෙනවා. ඔබගේ කැමැල දීලා ඔබ බඩගින්න ඉන්නවා. එතකොට ඔබ ඔන්න කුසලුත් කර්මක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔය දේ කරලා බලන්න මේ තුල මේක ඔබට මේ පුංචි දෙයක් කියලා දෙන්නේ නෑ මේක මහා පිනක් ඔබ මේ ලොකුවට කරන පින් වලට වඩා ලොකු ආනිශංශයක් දෙන දැනක් මේක කරලා බලන්න මොකද මේ කරපු අය දන්නවා මේකේ තියෙන බලවත්භාවය එහෙත් එක්කම ඔබ පුරුද්දක් වශයෙන් හැමදාම උදෑසන පිබිදුණු ගමන් රාත්‍රී ඉන්ද්‍ර පෙර මෝර පිරිත සූර පිරිත චන්ද පිරිත කන්ද පිරිත ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායන කරන පුරුද්ද කරන ඇඳේ ඉඳගෙන නැගිට්ට ගම මේ ෆෝන් එකෙන් බලන්න මේ YouTube එකේ තියෙනවා මම ලින්ක්ස් දාන්නම් ඔය පිරිත් හතරෙම මේ description එකේ තියෙන බලන්න. ඔබ ඒක භාවනාවකද ශ්‍රවණය කරන්න ඒත් එක්කම සජ්ජායනය කරන්න පුරුද්දක් කරගන්න. ඒත් එක්කම මේ සත්බුදු වන්දනාව අතිශයම වැදගත්. ඒකෙත් ලින්ක් එක මම දාන්න. ඒත් ඒ තුල ඔබගේ මානසික නිදහස ඇති වෙනවා. අර පිරිත් වලින් ඔබට ආරක්ෂාව සැලසෙවි. ඔබට මේ පරාජය පිළිබින ජයග්‍රහණ ලැබෙවි. විසඳුමක් නැති ප්‍රශ්න වලට හිතා ගන්න බැරි උත්තර ලැබෙවි. ඔබ අනතුරුලින් ආරක්ෂාවේවි ඒ පිරිත් තුළ. මේ සත්බුදු වන්දනාව ඒ තුළ ඒ වැඩසටහනත් ඔබට දාන්නම් මම. ඒ තුළ ඒ ශ්‍රවණය කිරීම තුළ ඒ පූජා පැවැත්වීම තුළ ඔබට මානසිකව තද බල ලෙස සහනයක් දැනේවි. මොකද මේ දියුණුව කරා යන ගමනේදී ඉස්සරලාම අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මානසික නිදහස සහ බාධක වල ජයග්‍රහණ අනතුරු වලින් අපිට තියෙන ලෙඩ රෝග වලින් ඕවනේ බාධා අපිට තියෙන. අන්න ඒ වෙන් ගැලෙමේ තමයි අංක 1 වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඒ දෙයට තමයි මේ පිළිවෙත් පිළියම් කිව්වේ. ඒක ඔබ පුරුද්දක් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබට මහා බලගත්ු කාරණාව මම කියන්න. ඔය ව්‍යාපාර ස්ථානවල විශේෂයෙන් පුරුදු වෙලා පැත්තට දෙන ඔය දේව මන්ත්‍ර ඔය වගේ දේවල් අර ස්පීකරහලා නිත අර නිතර ඇහෙන්ඩ සලසන්න ඕක මම කියන්න ඇය වැරදි කර නමුත් ඊට වඩා අතිශයම සාර්ථකම දම්ම චක්කම් පවතන සූත්‍රය මහා බලක සූත්‍ර ඔබේ නිවසේ ඔබගේ ව්‍යාපරස්ථානයෝ ඉන්න තැන හැම්වෙලේම නිතරම ඇහෙන්ඩ දැරැස්සීම මෙය අතිශයම රහසිගත කාරණාව මේ තුළ සාර්ථකත්ය අත්දකින් මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්න කරලා බලන්නේ කාරණාව එයත් අතිශයම වැදගත් ඉතින් ඒත්තකම මෙම දෙවියන්ට දෙවියෝ අදහන දෙවියෝ දකින්න කැමති දෙවියන් අදහන අයට මම විශේෂයෙන්ම කියන්නේ දනු ලග්නහිමියන්ට ඉෂ්ට දේවතාවුන් ලෙස හඳුන්වන්නේ මහා බ්‍රහ්මයා සහ සරස්වති මෑණියෝ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් පූජාවල් උන්ුන් ඒ දෙවිවරුන් තබන්න ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් දෙවියෝ අදහන්නේ නැති අර ගැටලුවක් නෑ මේක. අනිත් අයට විශේෂයෙන්ම ඔබ තෙනසුරාදා දිනවල බදා දිනවල බෝධි පූජා පවත්වනවා නම් ඒ දෙවිවරුන්ට පින් දෙනවා නම් වඩා හොඳයි. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් කියන්න ඕන අනිවාර්යම කාරණාව ඔබ ධාර්මික වෙන්න ඕන ප්‍රතිපත්තිගරුක වෙන්න ඕන ඒ වගේම සෙනසුරාදා අඟහරුවා දිනන නිර්මාංශව ගත කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඒත් එක්කම මේ කතෝලික අය ඔබට බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල රාත්‍රී 11 12ට සුද්ධෝපය ගත කරන්න එදාට නිර්මාංශව රාත්‍රී එක්වරු ශීලයේ රකිමින් කරන්න පුළුවන් වඩා හොඳයි. ඒත් එක්කම සබස්තියන් මුනින්ද්‍රයාට ඔබ බාරහාර වෙලා මේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඔබට ගොඩ යන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මේ කාරණා එක්ක ඔබගේ හිත එක තැන තියාගෙන මේ මං කියපු කාරණා තුළ ඔබට පුළුවන් ඒ දේවල් කවන්න ආගමන දහමන අනුව කටයුතු කිරීම භාවනා කිරීම අර මං කිව්ව සත්බුදු වන්දනාව ධම්මචක්කම්පතර සූත්‍රය සහ මෝර පිරිත කන්ද පිරිත සූරපිත චන්ද පිරිත ශ්‍රවණය කිරීම සජ්ජාය කිරීම තුළ ඒත් එක්කම මම යම්කිසි පුංචි ඔබට මේ පහන් දැල්ලීමක් ගැන කියන්නේ මේ gedara බුදු පහන දැල්ලන ගැන මම කතා කරන තල්ලන වෙලාවට ඔබට පුළුවන් එළඟි තෙල් පහනක් බල්ලන්න එළගෙතෙල් පනක් යන කඩේ තියෙන ප්ලාස්ට පැරිස්ව ඉටි පහන නෙමේ ඔබ එළගෙතෙල් ටිකක් අරගෙන දසල්සා පිරිතෙන් එකසි අටවතාවක් හෝ අවමෝශන එක්දා සසුවතවන්න වඩා හොඳයි පිරිත් කරගන්න එක් කරගන්න ඔබටම පුළුවන් ඒ තෙල් ගෙනල්ල ඔබ බුදු පහන දල්ලලා ඒ තෙල් බෝතලේ විවෘත කරලා දිග නූල් පටක් තුන් තුන් නූල් පටක් කියන්නේ තුනක් නූල් පටවල් තුනක් අරගෙන ඒක එක කොනක් තෙල් බෝතලේ ඇතුළට දාලා ඉතුරු කොටසක් තෙල් බෝතලෙත් ඔතලා ඔබගේ අතේ තබාගෙන ඔබ දසසාපිරිත ඔබේ කටපාඩමින් සජ්ජන කරන්න පුළුවන් අතේ තබාගෙන ඔබ සජ්ජායනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම මෙතන සිතවිල්ල සහ චේතනාව වැදගත් වෙනවා. ඔබට දසසාපිරිත එහෙම කියන්න බැහි නම් සජ්ජන කරන්න බැයි නම් ඔබත් එතන ඉඳගෙන ඔය ස්පීකර් එකක හරි කමන්නේ. ඔය නූල් ස්පීකර් එකකට තියලා ඔබ 108 වතාවක් හෝ 1080 වතාවක් ඒක ප්ලේ කරන්න දසසාපිරිත. එතකොට ඒ තුල පිරිත් වෙයි. ඒ පිරිත් ඒ තෙල් වලින් ඔබ පහනක් දාලා නිකන් මේ තෙල් සම්පූර්ණයෙන් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වෙනතට දාලා උදෑසන 4ත් 7ත් අතර බුදු පහන දැල්ලද්දි ඒ තෙල් බිඳු කීපයක් දාන්න හවසටත් මේක කරන්න. ඒත් එකම හැකිනා සෙනසුරා දිනයන් වල ඒ සරස්වති මෑණියන්ට මහා බ්‍රහ්මයාටත් ඒ එළෙන තෙල් පහනක් දැල්ලන්න ඔබට පුළුවන් මේ සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකත්වයටපත් වෙන්න. ඔබට මේ ජයග්‍රහණය අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන් අදිෂ්ඨානය සහ ක්‍රියාත්මක වීම වැදගත්. මොකද මම කිව්වේ ධනලග්නෙ කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වීම පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඔපගේ අධිෂ්ඨානයත් හොඳයි සැලසුම් කිරීමත් හොඳයි එතින් එහා ක්‍රියාත්මක වීමේ ගැටලුවක් තියෙන. එහෙනම් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඔබට ජය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ ගොඩාක් බාධක මැද්ද මේ වීඩියෝ එක කරේ අහලා පහලා සද්ද බද්ද සත්තු කෑ ගන්න සද්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමාව ඉල්ලනවා ඒ වගේ බාධා සිද්ධ වුණා නම් ඉතින් ඔබට මේ කාරණා තුළ සාර්ථකත්වය ළඟානොත් ඒක තමයි මන් ලබන එකම ලාභය. මොකද මම කිසිසේත්ම මගේ දුරකථන කෑ සඳහන් කළා නෑ මම මුදලට ඔබේ ගේන්ද පක්ෂා කරනෙන්න මේ YouTube තුල මගේ ප්‍රියමක් කරනෙන්න ඉති ඒක නිසා මේ සියල්ල ඔබ ජයග්‍රහණය කරොත් අන්න මට ලැබෙන තෘප්තිය සහ ලාභේ එහෙනම් ඔබට ජයෙන් ජයමත් වේවා තෙරුවන් සරණයි